none ko yesu yadutumye kugira ngo tubwire abantu bave mu byaha baze kuri Kristo mm. yadutumye kubwira abantu ngo bajye kureba porunogarafi mm. si ubona biriya bintu pasita korode yakoze mm. igihe itangazamakuru ryamuvugagaho yakotoye avuga ku muntu runaka ngo arafungurwa n'iki biriya Brigitte yakoze nibyo bibi cyane kurusha ibyo pasita korode yakoze sireka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi ushobora kuba ah, waba utameze neza ariko ejo nawe ubuzima bukaba bumeze neza dutangiranye na patrick arimo araseka cyane wari uri gusuhuza eh. uyu munsi ugiye gutangira wivuga mu mazina yawe kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye <clears throat> murakoze cyane mm, abantu mutari mumperutse kuri iyi televiziyo nitwa karabo k'imana patrick mr mm. confidence mr romantike mr mm. nyange mr bakame uh, papa w'abasitari papa w'abasitari eh, papa w'abasitari eh. ryavuye abo ni umuntu warinyise witwa kerema Uh, poromota ni umuporomota wa poromotinga abahanzi mm. Mm. ariko nawe uri umuhanzi yegera umuhanzi abantu baranabizi cyane ahubwo wowe kuki utabizi hari akaririmbo waba wararirimbye kaba karabaye ku buryo bavuga ngo ndi hitimeka ambo ah, ubwo naba nsubiye hasi abantu bo baranzi we komeza ikiganiro ushobora mm. kuba uvuye kwiga mu bindi bihugu vuba ariko se mu bihugu bindi ko yutube zigerayo ubundi bite kutanzi <laughs> hmm? nta muntu utakumva urumva ngewe Eh, nimba ngeze ku rwego nitwa amazina menshi atandukanye naragiye nyitwa n'abantu bagiye batandukanye b'abafana banjye hmm. nanjye akaba ari ayo niyise <clears throat> birumvikana ntabwo hmm. sinzi impamvu utanze abantu munkurikiye ntabwo munsi ntabwo najya kwivuga byinshi hmm. ati ariko abantu baranzi abantu baranzi abantu baranzi bamaze kumenya abantu munkurikiye ngira ngo mumaje kumenyera ku macana atandukanye ndabasuhuje eh, ase ubundi kara urakijijwe uri umukristo ah, donc euh, en absolument ndi umukirisitu ngewe wuzuye ni umukirisitu w'igicaga harimo abantu baba bakijijwe ntabwo ndi nk'abantu ba uyu nguyu ni sultani sultani wavuze ngo bagomba hmm. ngo bemerewe ngo ngo bajye banywa inzoga gakeya bajye banywa inzoga gakeya <coughs> ariko harya ka kantu warakumvishe za sultani ntabwo ari sawa hmm. hmm, nyarazinenze warazinenze warayumvishe se eh warayumvishe iramvuga ya sultani urayifite ngo wongere uyipurenga abantu bayumve reka tumve shyiraho ariko buretse murabizi ko mu ifunguro ryera banywaga inzoga Paul mujye mu rusengero ho gakeya urusengero rwe rubahe urusengero rwe ntabwo nzi ahantu ruba inaha mu rwanda eh, ariko ni umukristo barufungiye mm. kubera ko hmm. hano mu rwanda leta yacu nziza umubyeyi wacu hmm. ihanganye n'ikibazo cy'ibintu by'ibiyobyabwenge guca ibintu hmm. by'ibiyobyabwenge byoreka urubyiruko ariko inzoga ntabwo ari ikiyobyabwenge rero insengero ni bimwe cyangwa se amadini ni amwe mu bafatanyabikorwa na leta mu rwego rwo guhashya ibyaha bigiye bitandukanye so uyu nguyu rero we urusengero rwe ruremera kunywaho mm. reka reka mbabwira akantu gatoya mm. abakatolike ntibemera kunywa inzoga wari wabona umukatolike umupadiri ajya imbere y'abantu ngo ababwire ngo munywe inzoga mm-hmm. ntibibaho buriya nubwo nabo babyemera mm. ni kuri wa muntu wananiwe kwifata eh, niko mbitekereza aya amadini ariho yemera inzoga ntabwo abisansibiriza muri pibulike urumva ko rero uyu mupasiteri we yarengereye kompuriti yarengereye Um, azasaba imbabazi abakirisitu mm. asaba imbabazi n'abantu abantu nyine asaba imbabazi yifashishije social media kuko ibintu yakoze ni ibintu bibi mm. ariko se ubu ngubu yarushije uriya mu Bishop ntabwo si ngombwa kumuvuga ariko niba uri buze kuza kumuvugaho ntabwo mbizi mm. waba waravuze yuko ngo abantu bagomba ngo kureba ngo porononwa nta kibazo ariko numiwe noneho ni akaga ibi ni ibiki <laughs> eh? uyu none wowe ko najyaga ubundi nabonaga ari muzima mu bitekerezo mm. najyaga ndeba ibiganiro bye nkabona ni sawa namukurikira ndi n'umufana ariko namuvuyeho da mm. namuvuyeho mm. yihangane eh, kuko yemeye yuko yashishikarije abantu ko bakwiriye kureba porunogarafi ngo abashakanye noneho abivugira ku karubanda ariko zari ikintu bitwaye uravuga ukanavuga ziriya nkenya za porono nawe nk'umuntu washakanye ubundi ah, aramutse abwiye abantu bashakanye ngo kureba porunogarafi hari ikintu bitwaye reka nkubwire si ubona biriya bintu pasikorode yakoze hmm. igihe itangazamakuru aho yakotoye avuga ku muntu runaka ngo arafungurwa n'iki hmm. biriya burigite yakoze nibyo bibi cyane kurusha ibyo pasikorode yakoze hmm. biriya ibyo ni bishop harya ngo ni bishop baba bafite n'amatitire akomeye cyane biriya bintu yakoze nibyo bibi bifite nibyo bibi cyane kurusha ibyo pasikorode yakoze biriya byo birarenze nawe ngo uyigishije ngo abantu ngo bajye bareba porono ngo bashakanye ngo kugira ngo bajye bahindura ngo ibintu by'amapozishoni kuko ibyo mwuka byarama iyo niyo ibyo ni witeka yaguhamagariye bishopu burigite witeka yahamagaye abantu kugira ngo yadutoranyije kugira ngo tujye kwigisha mu mahanga yose abantu bave mu byaha none ko yesu yadutumye kugira ngo tubwire abantu bave mu byaha baze kuri kirisito yadutumye kubwira abantu ngo bajye kureba poronogarafi mm. ariko kukareba ku mba numva nta kibazo urumva hari ntabwo ibyo ngibyo yagakwiriye kuza kubivugira hano kunuza kuri ku itangazamakuru mm. piriya ni ibintu yakoze bibi mm. ntabwo bikwiranye n'umuntu w'umubyeyi ntabwo bikwiranye n'umuntu wamenye imana noneho ufite titire yo kuvuga ngo ninde bishopu abiyita abakozi b'imana cyane cyane b'abashumba murimo kwisebya kandi murimo imana yo ntigiseba ahubwo murimo kwisebya murimo muranatukisha umurimo w'imana biriya ni ibintu bidakwiriye ndagira ngo abantu muze kumfasha iki kiganiro mu gisharinga abantu benshi byibura abo yashishikarije kureba biriya bintu byibura barebe iki kiganiro cyanjye bataza gutana mm. ariko mwakabyara mwizi social media ziri busaze benshi kandi nigeze kubivuga hari televiziyo imwe na gihonda babwira ni uyu mwaka muzabona iby'amaso yanyu atarabona muzumva iby'amatwi yanyu atarumva mm. warahanuye muri make abo guhanura rega ni iki guhanura nyine narahanuye kuko guhanura ni ukwigisha umuntu akava mu bibi ahubwo nuko bamwe babifata ukundi kuntu ntujye wumva umuntu bavuga ngo ngo impanuro impanuro za se yumvishe impanuro z'ababyeyi nyine guhanura tu nanjye wumva ndimo ndabahanura mm. eh, eh, tugende wowe uze kumbaza ibintu bisa nk'aho biri ku rindi revo ubu ntabwo mm. nshaka kuza muri ya system abantu bavugagamo ngo ni ugutwika ngo ni ah, ah, mm. ubundi serious ariko uriya mupasiteri uriya mubyeyi rwose mm, burigite biriya bintu yakoze asaba imbabazi abanyarwanda yakoze ikintu kibi cyane ngiye byanambabaje byanambabaje ku izina ry'imana nkorera yo mu ijuru nababaye n'imana ibyumve ko biriya bintu nabonye burigite atangaza byambabaje najyaga ngewe kuririmba Eh, iyi hano hafi na inirake niho bari bafite urusengero sinzi nimba rugihari hmm. ubona ari abantu basanzwe bari bafite bafite urusengero rwitwa power of god hmm, eh, nkajyayo nkabwiriza nkabona na Brigitte araje nkabona ari umuntu uzi imana kumbi mu mitima y'abantu haba harimo ibintu bimeze kuriya mwese buriya ziriya porono yabishishikarije abashakanye hmm. we atarabirebye buriya arabireba iyi buriya arabireba iyo ari mu rugo buriya arabireba ariko nkawe nk'umuntu uri mariye mm. abantu bose barabizi neza kuri mariye mm. ntabwo kuba wareba zira video cyangwa zira filime mm. uri mu rugo iwawe ndumva nta kintu byaba bitwaye nkawe nka karabo k'imana bifata gute nko kuba umugore n'umugabo bareba video eh, porunogarafi yagize ngo niwe inyuma uriya n'umusekirite yagize ngo ni burije tuje nabonye abakozi b'imana barihaye ngo kuza ngo gutungurana mu biganiro ngo numvuga ngo ndaza ngo nanjye ngo yiki ariko yewe ntabwo njya umuntu mvuga ku muntu witamaje wavuze ibintu biri bibi cyane mm. ku buryo ah, n'abantu so tugarutse hakuno mm. ibyo kuvuga ngo ngo kubireba mu rugo njye ntabwo njya mbireba mm, ndagira ngo mbwire n'abantu bajyaga babireba bashakanye ngo nibyo wenda biba motiva oya oh mu ijoro dufite imana ishobora kukugarura mu murongo nimba mu rugo iwawe ibintu uh, bitakigenda neza mu bijyanye no mu buriri senga imana uyibwira uti imana dore byaranze mm. nimba urugingo rwawe rutakigenda neza rutakikora akazi rutakivibura mm. ubwira imana uti imana dore urugingo rwanjye eh. rwaragagaye eh. rwaranze najyaga ngira nkakora akazi neza ibintu bikemera none byaranze ubwira imana uti byaranze ese mm. reka nkubwire wigeze ubwira imana ibura kugusubiza urwo rugingo yagenda ikaru ikarushyira ku murongo rukongera rugasubira ku murongo rugakora akazi neza mm. urwo rukendereye mm. mutifashije biriya bibura agasani ngo bya porunogarafi bariya bakinnye biriya bya porunogarafi ni abafuyimaso n'ahari simbizi mm. none se kara ah. biramutse byanze bikaba ngombwa yuko nta wundi muti wo gukoresha nkawe nka karabo k'imana ntabwo wakoresha bo ntibampamagare mbagire inama atari kuri kamera do uretse nkwereke mfite igikapu hano wazanye igikapu ngewe nize ibintu bigendanye n'imyororokere mm. mfite impamyabumenyi mm. mu bigendanye n'imyororokere mm. <coughs> inkora yanyishe inkora turi mu bihe by'inkora abantu muze kwihangana <coughs> mba urumva ah, ah. nize ibintu bitandukanye ibingibi reba hano Mm. ibi ni ibya iki ngiki ni icya ICT mm. wakibonye ndi kukibona eh, ukirebe neza ndakibona ibi ni ibijyanye na ICT mm. noneho nze nkwereke ibi ni ibyo twahuguwemo eh, imvura yarabinyage mwihangane birasa nabi iki ngiki ni icya ebo eh, ni umushinga witwa ebo cada afurika niwo waduhuguye mu bigendanye na cada protection uburenganzira bw'umwana kubungabunga uburenganzira bw'umwana mm. cyangwa se kubungabunga umwana iki ntuza rero ngiki nacyo ikijyanye n'imyororokere ngiki mm. iki nagihawe na uwezo youth empowerment aya ni amasatifiketi yanjye mm. urumva niyo mpamvu rero um, wihangane ndaza kukurogoya ariko ubundi kuki wiyantoroduje ubwira abantu ko witwa nde turenda kwiterana eh. <laughs> abantu bitwa abayirike bose baba ubwenge eh, mm, mm, mm. ariko abantu bose burya buri muntu nyine abazi ubwenge nuko ubwo rero ni ukuvuga ngo ngewe nize ibijyanye n'intuza n'imyororokere bitandukanye na bariya bajya kwigisha ibijyanye n'imyororokere batanabizi twe twabiherewe impamyabumenyi izina ry'imana njye narabyize pe bino byo kubara kwezi k'umugore none se reka nkwereke madamu wanjye afite umwana w'imyaka ibiri agiye kuzuza imyaka ibiri ntizi ko tutarabyara undi kandi utari muri onapu kandi nari muri onapu mba nzi ibintu byo kubara byandi babarira ku nigi nimba ari urunigi urunigi abakobwa njya mbahugura mu mamagare kuri zeru karindwi umunani gatandatu umunani gatanu gatanu mm. karindwi umunani kane mm. mba mfite ibintu byinshi muri uyu mutwe narize nize ibintu bya ayisiti by'ikoranabuhanga wabibonye mm. ibintu bitandukanye ariko ibijyanye n'imyororokere byo ndabizi rero biriya burujite yababwiraga yarababeshye burijite yarababeshye muzabyihorere ibyo kubabwira ngo kubaka urugo neza ngo ni ukureba amapozishoni ngo kugira ngo ngo ibintu byongere bigende neza ureka da hmm. ahubwo haba harabayemo ikibazo iyo umugabo n'umugore bitakigenda neza hariya mu buriri hmm. ah, birashoboka yuko haba harimo ibibazo bitatu hmm. ndagira ngo mbibabwireho icya mbere birashoboka yuko mu rugo haba hatari ubwumvikane kuko iyo mu rugo hatari akantu k'ubwumvikane mm. no no hariya hepfo mm, kuri iriya ngingo ntabwo bigenda neza mm. eh, ibyo nibyo mubanza murabanza mukabikemura icya kabiri birashoboka yuko umwe muri mwe cyangwa mwese muba mufite amasiterese bitewe n'ibyo mwiriwemo eh, swati ushobora kuba uri umushoferi wiriwe utwara warushye cyangwa wagize gute icyo gihe urumva uragera mu rugo ntabwo uhita ugendera ufata umurongo neza kugira ngo mujye kunoza iriya gahunda ikindi birashoboka yuko aba ari uburwayi umwe muri mwe afite mm. eh, iyo yari aho ngaho rero umwe muri mwe ufite icyo kibazo ajya kwa muganga bakamusuzuma bakareba noneho kuri icyo cya kabiri navuze cy'umunaniro ho murabanza mugafata pose mukaruhuka byibura mukazafata umwanya wo muri wikendi mm. mukajya kunoza amabanga yanyu mm. eh, nanone rega gushaka gushaka urugo ntabwo ari ukwirirwa muri muri biriya bintu ngo byo gutera akabariro mm, ntabwo gutera akabari ari kintu kijya imbere mm. oya biriya bantu mujye munabikora mu gihe cya nyacyo ibintu byo kwirirwa muri mu nzu uko uvuye ku kazi uratindwa no gushyira e, ibikoresho hasi uhita ugenda <laughs> uraseka eric urimo uranseka ni ukuvuga ngo <laughs> hari abantu dufite ubu ngubu ziriya ngingo zabo zisa nkaho zabananiye neza neza buriya mfite ikibazo mfite ikibazo ugasanga umuntu avuye mu kazi eh. Hm? Eh. ntabwo arimo araza ngo wenda abanze kureba ngo abana biriwe bate eh. ese nta kintu cyangiritse ahubwo ikintu cya mbere afatiyeho hoferi hmm. ni ukubwira madamu wati injira mu cyumba nkwereke injira mu cyumba tuganire injira mu cyumba turebe mbere ibindi turabiganira tubanje kunyura ahandi ariko biba bikeneye ku bariya abantu rero nibo usanga banatandukanye bya hato na hato mm. kuko kwimenyereza biriya bintu bya everyday mm. bishobora kubatera kumenyerana mm. ugasanga urugo ntago rurambye eh, kandi abantu batubahiriza ziriya nshingano z'abashakanye aribo batandukanye reka kuzime hari umuntu bireka utabijyamo nawe ngo ubone ko hari ibintu yerekejeho umutima icyo gikorwa agiye kugikora mm. ugasanga arakubita ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri kwa gatatu ataragira uko abigenza mm. biba ari ikibazo mm. ariko noneho wa mugabo ubyuka mu gitondo ngo saa kumi n'imwe numvise bavuga ngo saa kumi n'imwe ngo nibwo benshi ngo bahita bahukamo <laughs> biriya eh. byajya mbanze nabibwira abantu kuriya kuntu ushobora kubyuka mu gitondo akenshi mu bintu twize mu bijyanye n'imyororokere mm. saa kumi n'imwe za mu gitondo mm. hari imisemburo ivubuka mm. mu mugabo iriya misemburo rero ituma ah, urugingo rw'umugabo ruhaguruka ku bagabo bose hafi ya bose ku isi noneho ni ukuvuga ngo iyo ruhagurutse rero ntabwo ruba rukubwira ngo genda ukore biriya ngo uhite ufata umugore ngo umuhite mugira uko mubigenza ntabwo bibaho iyo umuntu ashonje se araririmba hoya biriya ni imisemburo iba ivubutse mhm. biba biri bwongere bikaza gutuza mm. eh, ntabwo rero bivuze ngo buri mu gitondo uko wabyutse ugasanga ubwo ndimo ribwira abagabo badukurikiye mm. uko wabyutse mu gitondo uko ubyutse ukumva urugingo rwameze ukuntu mm. rwafashe uwundi murongo ngo uhite ngo ugende ujye gutera akabariro ntabwo aricyo bivuze oya eh, rwose mujye munabyumva neza Eh, nuko wenda mba mbivuga abantu bakagira ngo nibiki ariko ibyo mbabwira it's really nukuri kuzuye none se kara nkawe iyo ubyutse mu gitondo n'ubundi eh. ah, turabizi ko ufite umugore mwiza cyane eh. ntabwo ufite ikibazo yuko yazaguca inyuma niba utamutunganyiriza iyo mirimo biriya ngewe bigira igihe cyabyo kandi iyo ni vi pirive yanjye mm. bigira igihe cyabyo mm. ah, ubwo ibyo ndimo ndabwira abantu bo babyumvise mm. niyo ngo iyo washatse umugabo cyangwa ugashaka umugore bisaba ko ibintu mubiha igihe ntabwo ari buri munsi mushobora kwiha wenda nka kabiri mu cyumweru eh. cyangwa rimwe mu cyumweru <laughs> do reka nkubwire hari umugabo ubyuka mu gitondo uko abyutse akaba abizi ko ari bubwinyense buri mm. uko agiye kuryama ari bwinyense buri wa muntu we koko ubundi ubwo urumva uwo mugongo uzawubona ubwo tutarinze kwita abantu birirwa bataka imigongo ngo ugiye ngo umugongo warafashe ku kintu ngo kirazamukanga kubera biriya bintu birirwamo <laughs> ndakubeshya ubu abantu badukurikiye benshi babyirwamo ubu barimo barataka imigongo <laughs> none se ndakubeshya ubu barataka imigongo abandi ngo ngewe ngo ndumva ngo mu bitugu ngo byananze wowe wakwirirwa muri reka nkubwire biriya bintu ubundi bavuga yuko biriya bintu mm. iyo ubigiyemo wenda reka tubare mu gitondo gusa mm. babara ko uba wirutse kilometero nyinshi cyane sinzi ngo nimba ari magana atanu sinzi mm. ngo nyine ngo umuvuduko wabyo ukoresha ni nk'uwo wakoresha wiruka kilometero nyinshi noneho reba umuntu buri munsi uko <laughs> avuye mu kazi eh, arirukanka ibyo birometero eh. uko agiye mu kazi ibyo birometero abyiruka noneho ngo hari n'abataha saa sita bakajya kwinyensibura hari ababikora gatatu ku munsi mm. mu gitondo saa sita na nimugoroba mm. akaba abizi ko uko amajije kurya ari witajya kwinyensibura ubu urumva abo bantu ubundi bazagira ubwenge buzima <laughs> ese ubwo urumva uwo aba ari muzima mu mutwe ese ibyo ni byo bintu wakosha ibyo ni byo byabahuje mujye munsubiza tuganire dusase inzobe mwahuye mugiye kubaka urwo mugiye kubaka urugo kugira ngo mubyarane abana banyu bazagire ubuzima bwiza kubera ko mwabakoreye ibyo bashaka cyangwa se ibiteganyirijwe abana namwe ubwanyu mwiteze imbere izo mbaraga mwagakwiye kuba murimo murakoresha mu buzima bwa buri munsi ngo zibatunge ko mwirirwa muzikoresha muri ibyo bintu niyo mpamvu ubona abantu benshi banakena numvise ko biriya bintu bisaba imbaraga bisaba hari energy iba yabavuyemo bakoresheje niyo mpamvu ubona abantu benshi reka nkwereke uzarebe bano basore benshi b'abakene b'abakene burya baba bazi kunyensebura bikaze cyane nta muto ndakubeshya eh, eh. se abasore ni ubwanwa abasore b'abakire ntabyo baba bazi abasore b'abakire nabo hari ababijyamo mm. ariko si cyane abenshi abasore mirongo icyenda n'icyenda ntabwo mvuze ko abasore bose bakennye mm. aribyo aribyo babamo mm. ariko mirongo icyenda n'icyenda abasore benshi bakennye iriya ngingo eba niyo baba bumva kurusha izindi abona ahantu umukobwa aduha atyo agashukura <laughs> yanyura ahantu ijipo yanditse akava eh, bakunda kwitegereza abakobwa bambaye mini mm. ngo aragenda nimba yicaye kuri iyi ntebe do abagira atya akongera akamanura gutya <laughs> kwibaza ko si uyu muntu mm. kuko ibi nibyo bintu abashyize imbere mm. hari abantu wagira ngo ibintu byo reka nkubwire Eric hari abantu muri ibi bintu byo kunyensebura noneho wagira ngo babisariyemo umuntu akabona umukobwa agasara agasizora <laughs> agasara agatangira kwimunya munya ngo hari n'abasigaye bagenda barasiritse ibitsina <laughs> bakabizirika gusa yewe badatabuye ngo sinzi n'uwo bambwiye ngo asigaye azirikaho umukoba mm. kubera iki ngo iyo n'abakobwa ngo abayumva atakwihangana urugingo rwe rurahaguruka mm. vuga ngo rero kubera ko yabonye bizamutesha agaciro ngo azirikisheho ariko ibikoba byo ni bibi yabituma urugingo rwe runacika <laughs> rwacika ahubwo mukabyara mm. hari nabo numvise ngo bazirikaho imishumi kubera iki kubera kutagira ibyo bintu bya gahunda kwiyoruganiza neza ariko abantu babana mugani wa Brigitte baba bagomba no kureba ziriya porono bakiga amapozishoni agezweho oya biriya bya Brigitte byo byihorere yakotoye ariko biriya bintu azabigarura ate bishopu bishopu uhagarara kuri imbere akagenda akavuga ngo ngo ifashishe interinete ngo urebe poronogarafi ah, waraye mm. yaraye <laughs> abantu bari bakurikiye mm, eh? bishop Brigitte bumvishije icyo nababwira bishop Brigitte eh, ikintu nabwira abantu bakurikira bishop Brigitte nuko uko mm. ah, arimo aravangirwa mm, arimo aravangirwa agaruke ku karago kandi ikintu kirimo gutuma avangirwa arimo arishinga social media cyane eh, arimo aravangirwa ndabivuze ndabivuze bajya bihakunuka hari uwanutse ejo bundi ahanuka ngo wowe ngo dore icyo gisura cyawe ngo n'ubundi ngo nta kintu cyiza turabona ukora mm. nta kintu cyiza urabona nkora iyi saha niwe wayinguriye nta kintu iyi shati niwe wayinguriye iyo umuntu avuga ngo nta kintu cyiza arabona nkora nubatse n'amazu abiri abiri amazu abiri ariko kubavuga ngo ntunzi do do do wavugaga ngo ntabwo unzi none urambwiye ngo <laughs> ngo nubatse amazu abiri bigaragare ko wijijishaga njye niba wenda hazi eh, ni bya bindi by'abanyamakuru ntacyo abanyamakuru mujya mwijijisha mba haje eh. kujya igicumbi ugaterera ahantu ugaterera ukinjira iwawe eh. mm. noneho rero ni ukuvuga ngo Bishop Brigitte ikintu njye inama namugira mm. nagabanye social media nagabanye nagabanye social media ikindi ibintu avuga mm. ajya abanza byitondere kuko biriya bintu yakoze ni ibintu yavuze ibintu hariya navuga ko ari satani yamuvugiyemo mm. ntabwo ari we mm. <clears throat> bishop satani yamuvugiyemo satani yamuvugiyemo yihane abwire imana imuhanaguriho biriya byaha kandi yirukane satani ntizongere kumwongorera mm. kumwega kumwegiseranga avuga ibintu nka biriya mm. ariko kara mm. ngo uzwiho no kuba ujya usengera abantu mm. eh, ndasenga cyane eh, ndasenga kandi iyo nsenze ibintu birakoreka imana irankoresha ibitangaza bikaba bikaba eh, benshi nagiye mbasengera bano ba rugagi nagiye mbaturaho imigisha kera bakizamuka bishop rugagi bano ba kararice karasa n'abaturiyeho umugisha aba bandera ni benshi ubu nawe akira umugisha mu izina rya Yesu imana iguha umugisha eh, mwatuyeho umugisha umuntu wese twahuye azamuka ni direkiti <laughs> none harya ya ndirimbo mwakoranye na kararesi akarasira niye ngewe nakubwiye genda ikiremwa kidasanzwe mm.